Oh, happy é day! Oh, happy é day! Oh, happy é day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Happy Day Bora, jornada tupi! Bora, jornada tupi! Tchau, a Tchau, Mi raccomando, non perdete i prossimi video. Mi raccomando, non perdete i prossimi video. Ciao ciao. Ciao ciao. Al prossimo video. Al prossimo video.